Приветствую вас, дорогие девы! С вами я, экстрасенс Ефремова Анна и мой прогноз Таро на апрель 2019 года. Посмотрим, девы, что этот месяц вам принесет. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы получать обратное видео. Ставьте лайки, дизлайки если вдруг не понравится. Итак, девы. Девы очень сильно в начале месяца переживают за свою работу. Вам катастрофически не хватает денег, они нестабильны в ваших руках, у вас постоянно, ну вот бы они вроде бы и есть, но в то же время вы не можете их саккумулировать и, и отложить какую-то энную сумму для того, чтобы что-то такое большое совершить. Либо же вам ваши доходы так вот точечно поступают, ну какой-то мелкой дробью я бы так назвала. Вы хотите все-таки абсолютно обнулить направление деятельности, вы хотите или новый новый бизнес начать или поменять э, эм, концепцию своего существующего бизнеса, либо же просто найти новое место работы, где вы будете получать систематически определенную сумму денег. Это очень важный для меня момент все-таки. А, вы, у вас есть привязка к дому очень большая, либо же это место, где вы работаете, оно является вашим домом, допустим, у вас дом и офис совмещен, да? либо же это непосредственно ваша недвижимость какая-то. То есть вы имеете ответственность перед эм, как бы так сказать, вы несете долгое время ответственность за свое жилье. Ну, то есть, может быть, э, у вас сейчас паника, потому что не за что заплатить коммунальные. Либо же у вас какие-то есть обязательства перед, эм, как это сказать, э, арендодателем и съемщик, да, арендосъем, <laughs> забыла, ну, неважно. А, так, то есть, не переживайте, пожалуйста. И еще многие из вас, э, девы, опять же, вот у многих, кстати, знаков в этом месяце, начало месяца э, обусловлено обострением зрения, то есть болят, болят глаза, конъюнктивиты, воспаление роговицы, глазное давление, а, я не знаю, какие еще могут быть процессы, ну, просто упадок, падение зрения, да, показателей. Либо же, если у вас запланированы операции какие-то на глаза, то как раз то время, когда пришло время, когда нужно их сделать. А, вы, знаете, у вас вы очень ответственный человек и привязаны все-таки к месту своей работы и месту своего жительства эм, для вас ваша, ваш дом, это ваша территория, и вот в начале апреля вы не хотите никого из семьи туда пускать. То есть, если к вам хотят наведаться родственники, там, или скажут, мы к тебе приедем, мы э, поможем тебе, поживем у тебя, вам это будет неприемлемо. Вы, в принципе, будете показывать, что вы не хотели бы этого делать вы готовы помочь, вы готовы э, финансово помочь, морально помочь, но, пожалуйста, не вторгайтесь в мое пространство. Вот в начале апреля девам важно соблюдать целостность свою собственную в своем э, месте работы, либо же жительства, в своем, своей недвижимости непосредственно. Вы очень переживаете все-таки за деньги, которые вам нужно отдавать. Вы готовы помочь семье, но не имеете сейчас той возможности, которая ну, приемлемо для вас и ваших родных. Да? Если вы кому-то должны, то тоже переживаете, сможете ли вы это отдать. Особенно это касается, почему-то обратите внимание, это важный момент, долги, либо же обязательства перед темноволосыми женщинами. Темные, э, темноволосые женщины, а, ну, волосы где-то по плечу, может быть, чуть-чуть ниже плеча достаточно такие, знаете, требовательные, э, строгие, либо же самостоятельные женщины, которые ведут собственный бизнес, э, ну, с которым у вас какие-то партнерские отношения, у вас может быть конфронтация, непонимание, и вы переживаете, вы переживаете либо же то, что с вас требуют, а вы не готовы отдать, либо же за то, что вскроется какой-то обман, вас обманывают или вы обманываете, то есть у вас вот такой конфуз будет. Вы постоянно, да, то есть вы не хотите конфликтовать, но вас постоянно втягивают в какие-то разбирательства, то есть причем это могут быть ваши близкие люди а, в вашем окружении, ваш, ну, я имею в виду работа, допустим, рабочие какие-то взаимоотношения партнерские, вот они могут у вас быть такие конфузные вы, в принципе, пытаетесь отстоять четко свою позицию. Головные боли в середине месяца, ножки, опорно-двигательный аппарат, суставы ног болят. Болят многие из вас, девы, столкнетесь с тем, что то, что вы себе планировали, то, что вы выстраивали какую-то стратегию собственной жизни, а, какую-то концепцию в развитии рабочем, а, бизнеса своего, отношенческую концепцию, но ну, вас рухнет. Вы все-таки будете отходить от этого, вы будете уходить от старых идей, от старых взглядов, вы будете трансформироваться, но вам нужно учиться у вас такая тонкая грань между полноценностью собственной своей, внутренней, да, то есть когда я вот чувствую себя, ну, класс, вот, вот мощный, мощный, да, то есть э, все во мне есть, и полным разочарованием в себе и, в принципе, в окружении. Вот такой апрель, да, то есть такая середина апреля, такой странный деструктив на грани между совсем все не хочу и между тем, что все достаточно неплохо, и у меня для этого есть силы. Знаете, не время, наверное, ускорять эм, события, вам нужно немножечко подождать, а, подучиться, возможно, чему-то. Вам надоело, многие девы одиноки, вам надоело это одиночество. Многие из вас, особенно девочки, хотят стать мамами наконец, но не складываются так обстоятельства, когда ну, банально по, скажем так, по, по той причине, что у вас нет партнера для этого, у многих. А, не складывается так обстоятельства, чтобы ваши планы реализовались в жизнь. Но вы знаете, я считаю, что середина апреля, она достаточно благоприятна для заключения новых союзов партнерских. Девочки с мальчиками, мальчики с, дев э, с девочками, соответственно. То есть как-то период вот этого разочарования и одиночества в середине апреля, он будет вот сводиться уже потихонечку к нулю. А, если вы контактируете а, у вас какие-то взаимосвязи со светловолосыми, светлоглазыми <laughs> женщинами, будьте внимательны, то есть у вас э, есть такой перекос финансовый. А, если это бизнес-партнеры, то нужно договариваться, иначе вы можете буквально, ну это может быть вот психанул, или психанула, я не хочу этих отношений больше, то есть как-то на деньгах, я не понимаю, в чем вопрос у вас может быть, может быть, эти отношения перестали вам приносить финансы, вы вложили много и не получили обратно. Ну, может быть, как-то так. Я считаю, что вам просто, когда вы, когда вы подойдете к, к моменту разделения а, между мухами и котлетами, <laughs> да, то есть вот это, дайте себе, девы, возможность просто понаблюдать со стороны. Возьмите паузу, не форсируйте обстоятельства. Вы, в принципе, носите в себе обиду, и часто у вас вот эта обида остается надолго. То есть и в какой-то момент своей внутренней нестабильности вы эту обиду вытягиваете наружу из себя. То есть и вы находите аргумент, как оправдать свое нехорошее поведение, потому что вы достаточно мстительный, в принципе, <laughs> знак. Не обижайтесь, вы трудоголики, целеустремленные, молодцы, но у вас стоит вот этот злой гений, который периодически воскресает и готов мстить всему миру. Если в вашем окружении темноволосые, светлоглазые мужчины есть, пожалуйста, на них не обижайтесь. А, это касается и мужчин в отношении своих друзей, партнеров, так и женщин. То есть в отношении своих супругов, друзей, э, братьев, сестер. Не надо обижаться. То есть нужно дать возможность человеку проявить силу воли. <laughs> Ну, то есть верьте, <laughs> вы верьте просто в этого человека. К концу месяца все-таки вы сможете выдохнуть в апреле, девы. Э, сможете уделить внимание работе должным образом, то есть получить, знаете, как э, удовольствие от нового того, что вы начинаете. У вас средний стабильный доход, вы достаточно неплохо будете зарабатывать в апреле, чувствовать себя комфортно. Вот эта паника, которая начнется в начале месяца, да, когда вот деньги как-то улетучились, и где и брать, не пришло время, да, то есть к концу месяца вы все-таки вернете себе вот это эмоциональное состояние, правильное, а, получите финансы, сможете разобраться со старыми вопросами. Пожалуйста, то, что касается здоровья, то, конечно, я всегда делаю акцент опорно-двигательный, все-таки контролируйте. И я хочу, чтобы вы в апреле четко оградили себя от эмоциональных вот этих глубоких самобичеваний. Потому что как раз многие обострения вы, будут вызваны именно вашим эмоциональным фоном девы. А, Подводя итог, могу сказать, что противоречивый месяц, много всего будет происходить, в общем неплохой, в общем неплохой. Э, вы всегда боитесь там каких-то плохих новостей о смертях и так далее, и так далее. Но запомните, я всегда предупреждаю, да, то есть делаю акценты на том, что нужно сделать. И люди умирают, да, и мы все умрем. <laughs> Ничего не оптимистично звучит, но так устроен мир, так э, Всевышний распорядился на этот счет. Меньше обид, больше оптимизма, больше работы, новые, новые отношения, новые свершения. Не истерите. Апрель начало, наверное, все-таки хорошего для вас этапа, девы. Я считаю, что как бы вам тяжело не было, у вас уже есть достаточно много у многих знаний, навыков и опыта для того, чтобы смотреть на эти проблемы сквозь пальцы. У кого этого опыта еще нет, то вам, конечно же, его нужно где-то наработать, и ваша жизнь, и обстоятельства, которые будут складываться, они помогут вам этот опыт получить. В свою очередь, как всегда, надеюсь, что нравится моя работа. Смотрите мои другие видео и про эгрегор, и э, про религию, и многие разные интересные темы, которые вы каждый день поднимаете со мной в директ на моих социальных страницах в Instagram и Facebook. Подписывайтесь на канал, получайте уведомления о новых видео. Продолжаю работать для вас. Люблю и целую. Пока.